Mm-hmm. Kasapa FM. Mula ojo dari seru-seru mikiri kemyang hang nyoto nyoto sing ono Uko ojo kari kerasa-rasa tuas kesekso batin lan rakan riko iso sing urip nong alam hang beda alam isun yo tutu alam donya iso sing keneng dideleng motor merko nyawa yawa wis dipisah kadung riko kangene liwat yoro Coloken menyan kamar kambang lan tuo tuo Tengah wengi isun mesti teko Tekan isun ya sing wujud manungsa Tengah wengi ingsun mesti teka tekan ingsun ya mung bisa wujud Lila Lila keno Miak nesuk mo Tentrem dong alam kono Lila Lila keno Sunang teni Riko nong lawangin suarko kadung riko tangene liwat yoro colot akan menyantamar kembang lang tuo tuo dengan wengi isun mesti teko tekan isun yo mung bisa wojo suworo dengan wengi isun mesti teko tekan isun tuwa oh. alam kono កណអ្នកនេះសុខមកទាំងត្រំដងអាឡាំក៏មលីលាលីលាកណទូនាងតែនីរីក៏នងឡាវ៉ាងេទួរកោ bisa riko nong lawange tuarko